もし芸能人の子供に生まれていたらって考えたことはない容姿やコネクションを生まれた時から持ち合わせていたらって嘘はとびきりの愛なんだよアイドルグループ B 小町の絶対的エース不動のセンター究極美少女の16歳愛 割ないと思ったんだけどなやっぱ溢れ出るオーラ隠せないね君の幸せがそれだって言うなら従おうだって君はどうしようもないほどアイドルで僕はどうしようもないほど君のファンだ